skal jeg vente? Der er ingenting at hente Sig det mindste lige om vi er okay Hvor iskoldt er dit hjerte Hver gang jeg tjekker er det Det samme jeg kan se på mit display Tre prikker Der kigger på mig i en evighed Tre prikker med en hel temmelig klar besked Tre prikker siger alt det du ikke